Die Frauen waren sehr arm, würde ich sagen, weil die haben am meisten draufgezahlt. Aber, muss ich auch sagen, es werden auch sehr tapfere Frauen, sehr tapfere Frauen, mehr tapfer wie die Männer, manche. Drei solche Frauen haben mich so zu Herzen genommen, dass sie die nie vergessen werde. Die haben keine Angst gehabt, wenn ge geschossen wurde, haben sie genauso gegenschossen wie die anderen. Einige aber wieder mehr, wie ich sagen soll, friedlich. Waren, arm waren sie aber deswegen auch seine monatlichen Sachen und dort das alles erledigen und das so durchkommen, es war nicht leicht. Aber Gott sei Dank, dass die das durchgemacht haben und durchgehalten haben. Die meisten haben ja auch in, der, in den Bataillonen, größeren Organisationen ja, Arbeit Schiffarbeit gehabt und äh, und solche Sachen. Das ist aber, aber nicht äh, jeder hat es allerdings gekriegt. Aber es war nicht leicht für die Frauen. Und äh, wenn ich etwas noch sagen darf, einige waren, Frauen waren eingeteilt als verwundeten Helferinnen waren sie sehr tapfer und auch geholfen haben sie, wie sie haben halt können. Aber also damals, als ich verwundert war, das war am 19. Äh, März 1945, waren auch Frauen dabei, die haben mir zuerst geholfen zu einem Bauern getroffen und von dort in einen Bunker, also früher haben wir gesagt Bunker, früher war er Holzhüter, für die Holzknechte haben sie auch Hütten gehabt und dort habe ich gelebt bis Ende des Krieges. Und wieder waren die Frauen, die mir geholfen hatten, Milch, Milch haben sie gebracht, Brot, und Zucker und solche Sachen so gesorgt für die Mutter. Ich werde die Leute nie vergessen. Und auch kann man das auch nicht bezahlen. Nur einen richtigen Dankeschön, gar nichts anderes.